Eh, decir que estamos a poucas semanas do primeiro de maio, que o Día Internacional da Clase Traballadora, o Día do Internacionalismo Proletario, é que, sendo unha xornada festiva, que tamén temos que tomala como xornada festiva, non podemos sempre estar con cara de mal humor, hai que aproveitarse deso, pero tamén para nós, para o sindicalismo nacionalista de clase e para o sindicalismo mundial, é unha xornada de loita, de combate e de reivindicación a pesar de que está ben que vayamos con alegría, non? Neste ano 2017 cúmprese, para nós ten un significado importante por dúas causas. Unha, o, a conmemoración para nós da, do 100 aniversario da Revolución Bolchevique, donde se instaurou o primeiro réximen obreiro, pero tamén para nós este primeiro de maio, o concebimos dentro da campaña que estamos eh, levando a cabo dende a CIGA, dende finales do ano pasado, eh, para, baixo consigna, de recuperar os nosos dereitos, os dereitos que nos foron roubados. Non? Para nós é unha data moi relevante, ademais no contexto político que estamos a vivir, no momento duro que estamos a vivir cun goberno eh, do Partido Popular no Congreso do Estado, que a pesar de non ter maioría absoluta eh, no Congreso, eh, gracias ás comparsas de, do Partido Socialista e de Ciudadanos que lle fan de muletas, eh, sigue en condición de seguir golpeándonos eh, aos traballadores e as traballadoras dunha forma radical e siguen ca súa política de seguir querer empobrecendo eh, as, a en xeral as clases populares e os traballadores. Agora están renegociando os orzamentos do Estado e hai unha retórica de negociación, todo moi democrático, pero se están anunciando que en esos orzamentos que ainda están negociando que non foron aprobados, xa eh, o noso querido primer eh, presidente do goberno xa anunciou que vai aplicar as medidas que foron eh, impulsadas dende Europa e dende a Troika que non deixa de ser máis eh, pérdida de dereitos e máis empobrecemento e sobre todo recorte no gasto público ensino, sanidade, etc., e novas eh, reformas laborais que desregulen máis a situación laboral e, por suposto, o que temos xa falado máis dunha ocasión, o tema das pensións, que sabemos que aí é un nicho de negocio importante para a gran banca. E a, engadido a isto temos que sumarlle que temos un goberno aquí, por dicir algunha cousa de goberno, en Galicia que non fai, eh, non exerce de goberno, non exerce de tal, que, que unha mera, eso, comparsa, que máis parece unha diputación de Cuenca, que non exerce como un goberno autonómico, que se diga así, e que o único que está facendo é sendo eh, subordinado e, e moi obediente aos dictados do goberno central. A única mudanza que, que pasou para nós desde as última, desde últimas eleccións eh, ao Parlamento Español eh, foi que eh, o Partido Popular, se antes aplicaba o rodillo eh, por ter unha maioría absoluta, clara e contundente, sin cortarse, metendo leyes como foron o caso da limordaza, reformas laborais, etc., ahora... Eh, o fais máis eh, suavemente eh, que as súas políticas antisociais e antiobreiras, pero, como decía antes, dunha forma máis sutil, máis democrática, eh, amparándose eh, nos pactos que teñen co os partidos que antes mencionei que lle fan de muletas eh, no Parlamento. E, contrariamente ao que pudera parecer, eh, nos entendemos que a situación sigue igual de grave ou peor, e tamén contrariamente ao que defenden outros sindicatos que dicen que este non é o momento para a movilización e para, para salir á rúa, non? se non é o momento ahora como temos comentado en o máis dunha ocasión, que nos expliquen cando é o momento. Pero nós entendemos que nós temos que estar organizados, preparados para encarar estes novos ataques que nos veñen e que están á volta da esquina. Xa se fala de posibilidades de novas reformas laborais, xa falamos, xa digo, en, en máis dunha asamblea o tema da reforma das pensións, con que se vai supoñer a día de hoxe para os nosos compañeros e compañeras pensionistas e o que vai supoñer para os que veñamos detrás e que a día de hoxe aínda nos queda distante ese, ese punto. Non? Eh, a marxen dos tonos, a, a, xa digo, a ofensiva é brutal e unha ofensiva que, además, é unha ofensiva claramente capitalista que lle interesa a él, é dicir, todo o que sea mermar, disminuir os nosos dereitos, mermar, disminuir, precarizar as nosas condicións laborais, baixar os salarios, como estamos vivindo todos nós nas nosas empresas, eso é que vai favorecer que aumenten os beneficios, como se viu demostrando nos últimos anos, dos grandes fortunas como foron a pesar da crisis, aumentando os beneficios a pesares da crise. Por iso que para nós o primeiro de maio non é un día máis, xa digo, un día que ten que ser alegre, un día que ten que ser festivo, pero un día de reivindicación e que pretendemos que sea masivo nas rúas de Vigo, nas rúas de Galicia, como vai ser masivo en todo o mundo, porque ese día é un día que se celebra en todo o mundo, e se mirades as imaxes en televisión, hai millóns e millóns de traballadores e traballadoras que se manifestan polas rúas de todo o mundo para demandar outro tipo de sociedade. Por iso que nós, eh, como sindicato temos que deixar claro, porque somos dos poucos sindicatos a nivel de Estado que plantamos cara ao goberno e as súas políticas, somos nós e os vascos, non hai máis, temos que deixar claro que nós non nos vamos a rendir e a pesar deso vamos a seguir estando na rúa, como decimos moitas veces, para conquistar e recuperar o que nos foi roubado. Pero non só para iso, sino tamén para eh, defender o que falamos en máis dunha ocasión, que é a conquista de unha sociedade mellor, máis xusta, máis solidaria, máis democrática e que vemos que eh, non funciona e que non vai ser posible dentro da dependencia eh, de Galicia dentro do Estado e moito menos na Unión Europea que sabemos que é a Unión Europea e para que vale a Unión Europea. Pero para este papel é fundamental o vos apoio, o noso apoio, a nosa participación, porque a CIGA sen a participación das delegadas, dos delegados e da afiliación non é, non é o sindicato ou non é o local, non son, teño dito máis unha ocasión, non, é non son os locales, non son os abogados, non son os técnicos, que tamén son a xente que conforma a CIGA. E a xente que conforma a CIGA somos todos, delegados, delegadas, afiliados e afiliadas. Por iso, temos que implicarnos os delegados nas nosas empresas para falar cos nosos compañeros e nosas compañeras para que non quede ningún compañero nin compañera sabendo cales son o que nos, as, as cousas, as, as reclamacións que nos temos e que nos demandamos e para eh, que conozcan eh, o feito de que vai haber unha manifestación o primeiro de maio eh, ás 12 da mañán desde o Cruce da Doblada. Eh, xa digo, eh, temos que facer un esforzo para animar os nosos compañeros e compañeras para que fagan, eh, se manifesten ese día e para eh, que nos acompañen eh, na nosa manifestación, porque xa digo que a única manifestación claramente combativa e en contra das políticas do goberno. E para iso temos que facer eh, chegar aos nosos compañeros e compañeras dos nosos centros de traballo panfletos, cartelerías, documentación, información, facer asambleas en horas de bocadillo, falar con todo o mundo e que nadie quede sin saber polos motivos eh, polos que nós convocamos esta manifestación. Vai haber xente, como sempre, que vai vir ca típica excusa de que as manifestacións non son unitarias, como xa nos dicen moitas veces, non só no primeiro de maio, sino moitas manifestacións, ou porque as folgas tamén, porque non son unha serie de cousas que seguro que máis de un, eh, e máis de un, escoitaremos nas nosas empresas de que porque non son unitarios. E nós temos que ser pedagóxicos, creo eu, neste, nesta explicación ás nosas compañeiras e compañeiros. Non somos unitarios, nós defendemos a unidade de acción. E por nós, eh, está claro que nós non facemos a manifestación da CIGA solo, en solitario, por capricho, ou por chulería, ou por diferenciarnos, non, non o facemos por eso. O facemos porque que insisten no pacto social, na claudicación, na asignatura de concertación social, etc., etc., etc., do entreguismo dos nosos dereitos, son outros sindicatos, concretamente Comisiones Obreras e UGT. E, mentras non muden ese tipo de políticas, mentras non entendan que eh, movilizándonos e estando na rúa plantando cara ao goberno e como se consiguen as cousas, eh, vai ser difícil que haxe unidade de acción. Nos sempre defendimos a unidade, e eu digo así porque é verdade, porque necesitamos a defensa de unidade, pero a unidade, a unidade, temos que fazer entender ás nosas compañeras e compañeros, non é un día ou ano, a unidade faise todos os días na fábrica nos centros de traballo, nos comercios, en todos lados, é onde se fai a unidade, co traballo constante. E entendemos que para a CIGA, para camiñar cara a esa unidade, temos tamén que demostrar a nosa combatividade e eh, despregar toda a capacidade mobilizadora. Porque temos que facer entender a xente que coa mobilización é a única forma que se conseguiron os frutos ao largo da historia non só no noso país, sino en todo o mundo. Todas as conquistas sociales foron a base de loita, e se non alguén xa conoce algunha conquista social que non fora con loita, pois que, que o comente, non? En tanto, esas diferencias existan, tamén temos que dicir que A veces eh, hai acción, e hai acción en algúns casos concretos, algún ERE, ou por exemplo, como hoxe pola tarde, que nos vamos a concentrar pola eh, libertade e que non entren en cadea dos compañeros sindicalistas Carlos Serafín, e aí se hai unidade, porque en ese momento concreto si sí precisamos a unidade e si sí temos un obxectivo común, pero eh, o que non estamos de acordo a unidade pola unidade en componentes entre cúpulas, cando mm, vemos todos nós, que nas fábricas, eh, nos centros de traballo todos os días, esa unidade non se dá. Para nós é unha tristeza que as centrales sindicales de ámbito estatal non estén con nós defendendo o mesmo no mesmo lado da trincheira, pero, xa digo, para facer unha manifestación de un día ao ano, para aparentar o que non sei ou entendemos que iso eh, é falso, non ten ningún sentido e en esa pantomima nos non imos a participar. Pero eso temos que explicarlo as nosas compañeras e compañeros dunha forma didáctica, co entenda, porque xa digo, eso eh, seguro como os pasou a vos, como pasa a min na fábrica, como nos pasa a moitos, eh, escolla moitas, escoitamos eso da unidade, se fóramos todos xuntos, bla, bla, bla, temos que explicar o porqué deso, porque además temos eh, objetivos completamente diferentes, e porque tamén temos que demostrar na rúa que nos temos modelos sindicales diferentes, hai un modelo de, de concertación, un modelo de pacto que eles o reconocen así, que lles gusta, que o que aspiran, e un modelo de eh, ataque, de ofensiva e de loita que o modelo que a CIGA eh, defende. Por iso que nós entendemos que non estaremos de acordo co pactismo entre cúpulas se non hai un, un acordo real eh, nas fábricas e unha unidade de acción nas fábricas. Por iso, Entendemos que é moi importante esta movilización e eh, o que comentaba un pouco antes, no? que algo que aprendimos da historia é que ningún dereito nos foi regalado, nunca nadie, en, xa digo, ni as oito horas, nin os dereitos que fomos conseguindo ao largo da historia, nunca nos foi regalado. Foi en moitos casos cárceles, mortes, asesinatos, prisión, torturas, despedimentos, moitas das cousas estamos vendo a día de hoxe. Non, é, non estou falando de unha película de vaqueros, estou falando a día de hoxe. Non estou falando de asesinatos a día de hoxe, pero sí, aquí concretamente. En outros países sí, en outros países sigue habendo asesinatos por ser sindicalista. Facendo o que estades facendo vos aquí, estando hoxe, son asesinados, torturados, violadas, etc, etc, etc. É dicir, que hai unha situación que realmente o mundo, eh, os sindelegados, os representantes sindicales, eh, afrontamos unha loita moi complicada eh, no mundo en xeral. E para nós, por exemplo, eh, é importante este 1 de maio porque se cumplen eh, 131 anos eh, daquel, daqueles sucesos de Chicago, donde os compañeiros e compañeras saíron á rúa para demandar oito horas de traballo, algo que parece tan normal como se si nos caera, a veces parece que nos lo regalaron, e, e a raíz daquelo eh, pasou o que pasou, unha represión brutal, cárceles, como decía antes, morte, asesinatos de cinco traballadores, e esa loita sigue plenamente vixente a pesar da distancia temporal que hai daquel momento a hoxe. Hoxe, como daquela, eh, seguimos sendo obxecto e vos sabedes, ou nós sabemos, porque vivimos en carne propia, da explotación que sufrimos os traballadores e as traballadoras. Oxe sabemos como a patronal, igual que daquela, intenta roubarnos dereitos, empobrecer os salarios e empurrar, en moitos casos, a escravitude laboral. Podíamos falar das, das empresas, das falsas ETT, as falsas eh, eh, traballadores autónomos, etc, etc, donde se ve claramente a esclavitud laboral que hai a día de hoxe, é dicir, non estamos falando de algo que este moi longe que nos. E hoxe, como daquela, a represión, a violencia e o medo nas empresas, a represión na rúa, a represión nas condenas de cárcel cando se fan piquetes informativos, etc, etc, sigue vixente. Por eso que hoxe, como de aquela, máis que nunca, a loita é o único camiño. En 1886, unha folga eh, para reclamar estas oito horas acabou, como acaba de comentar, ca morte e represión de moitos traballadores. Pero tamén pasou aquí recentemente, bueno, recentemente, no ano 72, con dous compañeros con Amador e Daniel, como vimos de, de conmemorar non hai moitos días, o asesinato de Ferrol por un convenio. Non estaban pedindo tampouco nada do outro mundo, estaban falando de un convenio. E por iso que vemos que a, a loita obreira ten un alcance histórico e, como decía antes, ningún dereito nos vai ser regalado. E que baixo, e unha cosa que temos que ter clara, baixo este sistema, calquer cousa que conquistemos, se non resistimos, se non aguantamos, se non peleamos, esas melloras, esos dereitos nos pode ser eh, roubados, como pasou recentemente, pasou recentemente que as reformas laborais, moi recentemente, dereitos que creíamos conquistado, como está pasando a día de hoxe na negociación colectiva, dereitos que creíamos conquistados nos foron roubados e cada vez nos costa máis recuperalos. E sabemos que a única forma de recuperalo é eh, a loita estando firmes no, nese, nese traballo. Non? Tamén quería comentarvos que estamos a piques de realizar un congreso, un congreso confederal, e esta vai ser a última asamblea de delegados e delegadas eh, antes desa celebración dese de, eh, sétimo congreso que realizaremos en Compostela o 27 e 28 de maio. E por iso, antes de nada, quero agradecer o inxente, o impresionante traballo que fixeron os nosos compañeros e compañeras da Executiva Confederal, todos e todas, todos e todas, sin excepción, fixeron un traballo importante, un traballo eh, que eh, creo que hai que reconocer. Pero en particular eh, me gustaría aquí eh, facer unha mención especial a dous compañeros que non van a continuar na próxima executiva como son os compañeros Antolín Alcántara que me acompaña aquí e o compañero Miranda Vigo que ambos os dous, e creo que é xusto reconocelo, eh, nas súas eh, diferentes funcións tanto de negociación colectiva como de eh, comunicación e propaganda, contribuíron a fortalecer o noso eh, modelo sindical e que este continue a avanzar facendo parte en diferentes ao largo da historia en diferentes eh, responsabilidades eh, que fixeron durante desde, desde, desde moi novos a prol da liberación nacional e da emancipación da clase traballadora e o ese legado deles como decía antes, actual executiva de toda a executiva confederal, de, de todos e todas as compañeras que eh, son dunha xeración que crearon esta central sindical que a que temos a día de hoxe, cando se empezou a crear con, con aquelas penurias, nos asumimos o exemplo e eh, estamos eh, convencidos que nos axudará a encarar os retos do futuro. Pero este Congreso está chamado a consolidar un proxecto sindical entendemos nós que ten que seguir sendo combativo, asambleario, participativo e realmente de clase. E tamén afrontamos eh, dunha maneira eh, con certo medo, pero, pero, pero creo que é interesante, a renovación que vai haber xeneracional e que vai, vai ser un cambio importante nas estruturas de dirección eh, o grande éxito que se tuvo hasta ahora e que fixeron posible erguer o sindicalismo nacionalista e de clase no noso país é unha aposta e que estamos convencidos que esa aposta vai estar a seguir, está asegurada e vai ter continuidade con un proxecto que se está demostrando con un proxecto de futuro. No organizativo tamén encaramos tamén importantes retos como son a actualización de métodos de traballo, a adecuación das estructuras á realidade laboral que mudan constantemente, vos sabedes, nos centros de traballo e pois sobre todo que mudaron nos últimos anos e eh, tamén neste Congreso o que nos fará seguir mantendo e demostrar que vamos a ser e seguir sendo a referencia sindical eh, para os traballadores e traballadoras do noso país no futuro. O resultado tamén deste Congreso vai ser e está sendo o da unidade e da coexión interna sempre respetando a pluralidade e reforzando o sistema o, o modelo que defendemos asambleario, participativo, donde a afiliación ten que ser protagonista. Somos pesados, pero creemos que isto é moi importante. A afiliación ten que ser a protagonista e ten que ser quen decida e non as cúpulas. Por eso, debemos ter e apostamos por seguir mantendo un sindicato combativo para dar resposta a, e defender a cada traballador e cada traballadora naquel punto, é dicir, tanto nos conflitos grandes, nos pequenos conflitos ou nas pequenas peculiaridades de cada quen que ali o precisen. Por eso, eh, xa digo, anuncio o Congreso está aí, se está, estades participando nas diferentes federacións eh, e, bueno, esperemos que ese Congreso sea eh, o máis frutífero posible.